Euh, euh, ama mam dilog o monument mi donc ag a vabit laket e tok ma van mer euh, douz ag blazo a peu près a vid euh, digas chouich d'an dud do har pez va c'harvet ama e er blavez nantekan peva la do ugen eo a euh, olvak do hanono anna jouet de flo a va partir d'or costeil il tudi a vi mon da brozos gad euh, euh, do a tregon resistan var bours. de hout donc a va zo bet an ve mod a deja an ve mod an Pierre vo Yves Le Hénaf Emile Bolaer e Edmond Jouo euh, do a zo kleve precha goude euh, pavabe Brésil, Algérie. Donc a vidon en ro donc va la pes va harve da neuse o euh, e euh, va euh, en brozos al vog va cosa wa a e passé a ros ka sur no a touche do o garak benok a a non gwel ne fen kedel en mon bitik brozos c'est tu al patom anova a deux ama d'abuchu Laka da vond ar ar euh, euh ovoc euh, avid euh, sovietout annol. Hag a vagn deud a vant Do hama euh, euh, goude, ba, euh, an ra war do hal mintin ar, ar pez euh, a meus gouet. Da neuhe va toulat bochet ama e, e begaraz. Ah, ben, non goet dortu, mais euh, buen avoir un non goet euh, trepen la résistant d'avoir eu d'ama et fent de notre C'est tu goudet un oan euh, euh, gré de une euh, <coughs> d'abuchu à eux ou zema donc à la bassine d'inties nos sadé et togmer mer à à ça va pas d'un war a fin euh, an an a paket uh, Pierre Borsolet. Uh, Goude an an an lakene el prison, uh, aga va... Bon, lak e prison a varu e polis, uh, a vid non pas... Uh, Ring va te vous et moi dans allemand tête à Bosch va te deux la canée de de Brecha mais on a vu bien sûr dans pas Brecha un non un non chinte de de Prenes à Gavamoro et et euh, e prison des polices